Rede de malha jangada de vela içada no ar. Quem não se arrisca não joga isca. Atividade no mar. quantas voltas dá? Meu mundo, sei lá. tietundo Pasto na relva, madeira de selva coberta de flor Seja silvestre, preste ou não preste ah, de longe o amor Quantas voltas dá meu mundo sei lá. Chega domingo, ninguém na igreja não tem oração. Tudo que é santo vive de canto. acorde a fé, irmão. Hum, quantas voltas dá, meu mundo? Sei lá. Noite de lua, viola na rua pra vida esquecer. Canto aberto, verso incerto. A noite o amanhecer. Quantas voltas dá? Jeito brejeiro, retrato inteiro da população Vida sem rumo, mas em resumo amor no coração. Quantas voltas dá meu mundo, sei lá